Herzlich willkommen zu unserem Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Du hast eine Agenda mitgebracht, Barbara, heute. Ja. Ab und zu habe ich am Abend das Gefühl, ich habe so viel geschafft. Nicht das gemacht, was ich wollte. Ich Bin nicht zufrieden mit mir. Und ich habe keine Zeit für mich selber Ja, das geht vielen so. Hast du da einen Tipp? Ja, ZMM. Zeit mit mir. Tut euch fett in eure Agenda jeden Tag ein bisschen Zeit für euch eintragen. Egal wie lang. Wichtig ist, haltet euch dran. Und ihr werdet merken, ihr seid am Abend viel zufriedener. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp.